मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा चुनाव से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह के बारे में बड़ी रोचक जानकारियां सामने आई है बताया जाता है कि वे तेईस साल की उम्र में पहला चुनाव लड़े थे और वह चुनाव था राधोगढ़ नगर पालिका का जिसमें वे अध्यक्ष चुने गए इसके बाद से राधोगढ़ से वे लगातार विधायक भी रहे मंत्री भी बने और मुख्यमंत्री भी बने अब बहत्तर वर्ष की उम्र में भोपाल सीट से मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा को सीधे सीधे चुनौती दी है कुल मिलाकर भोपाल सीट अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है और पहली बार यहाँ पर दिग्विजय सिंह जैसा भारी भरकम उम्मीदवार खड़ा हुआ है इसके पहले यहाँ पर क्रिकेटर नवाब पटौदी पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी जैसे दिग्गज चुनाव हार चुके हैं कुल मिलाकर भोपाल की सीटों का गणित भी बेहद अजीब है यहाँ पर मतदाताओं की कुल संख्या 16 लाख के आसपास बताई जाती है और इसमें से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या साढ़े तीन लाख है आठ विधानसभाओं में से दो दो सीटें मुस्लिम बहुल हैं और तीस साल तक भोपाल सीट पर भाजपा के काबिज रहने की एक वजह वोटों का ध्रुवीकरण भी बताया जाता है इस ध्रुवीकरण को इस बार दिग्विजय सिंह के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन सवाल यह है कि इसमें कितनी सफलता मिलती है तो आने वाला समय ही बताएगा कांग्रेस का गणित यह है कि दिग्विजय सिंह को